Kaixo, kanal honetan garapen iraunkorrerako 17 helburuen arteko lau gaiei buruzko bideoak daude. Hauek dira gaiak: landuina eta azkunde ekonomikoa, ekoizpen eta kontsumo arduratsua, klima babesteko ekintza eta bakea, justizia eta instituzio sendoak. Bi playlist motatan banatuta daude, gaiaren araberakoak eta orientazioaren araberakoak. Gainera, kanalaren eduki guztia elebiduna da. Espero dugu gustoko izango duzuela.